Eta zuk, zuk pentsatu izan duzu inoiz zemat urtera arte biziko zean. Iruro gita mar, iruro gita bostekin konformatzen zara. Diotenez gero eta luzaroago gero eta gehiago biziko gara. Laro gita maus urtera arte edo. <laughs> ez da, o, oh, gaizki, ez da mende bat, ia. Ba, badakizu zemat egun diren laro gehieta urte? Ba, bidu lau boze... Eh, Ogeita mila egun. Hori hola dala jakin da, zer da ba egun txar bat eukitzea. Pentsa, egunean sortzi orduz lo egiten baldin baduzu, hogeita mabost mila egun horietatik, amaika mila eta bosteun egun lo pasatuko dituzu bizitza honetan. Gero nekatuta zaudela esango zu, baina egun asko dira amaika mila eta bosteun lotan, ez da? Aizu eta komunean, badakizu zenbat egun egingo dituzun bizitza honetan komunean. Klaro, horretarako jakin beharko nuke zenbat minutu edo ordu egiten dituzun egunean komunean. Hogei minutu, berroge, ordu bete. Berroge minutu pasatzen baldin dituzu komunean egunero. Bizitza honetan, behatzireun diruro gitairu egun egingo dituzu komunean sartuta. Kopuru klaustrofobikoa da, ezta? Eta aritzen zea sukaldian, nahi duzu jakin zenbat egun egingo dituzun bizitza honetan taka tipula xehetzen egunero kutsiloarekin gutxi graba era minutu pasatzen dituzula kalkulatuz egun dogoi egun pasako dituzu taka jarraian ez noski baina baiten era prestatu zaitez beraz luzaroan tipulak zatitzeko prestatu egunean ordu erdi bat korrika egin zenezakela pentsatuz zazpideun dogoi bi egunez korrika aritzeko. Irurogeita bost eguneko orgasmoa izateko. Iru mila zortzire hundagoita zazpi egunez azkazala jaten ibiltzeko. Zuk erabaki beharko duzu. Zenbat egun pasana edituzun maite zaitut esaten. Zuk erabaki zenbat egun egin dituzun gorrotoan zemat egun egin nahi dituzun maite duzun ura egiten. Zuk ikusi zemat egun egin nahi dituzun lanean, zenbat egun sentitzen duzuna adierazten, zemat egun maite duzun jendearen ondoan. Zuk erabaki, hogeita mamos mila egun horietatik, zenbat egunez izan nahi duzun, zorion